os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que, que, que escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos, não diga que tá curado ah, ah, ah, Até nós sem ser apaixonadas Se o meu olho abrir, o seu vai fechar Preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna, não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Você perde? <laughs> Opa esse bicho, ei Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a MC Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação poder é uma constelação Otário, sentenciei, antes que eu já matei Me divirto com isso eu sei. sujando o chão de vermelho Vocês acham que sabem pelo menos metade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mal Você deveria temer o meu silêncio, é tão she just be mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia, ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa e não foge da missão Meu objetivo é claro, porrada em vacilão Quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro e então. é meu poder É uma constelação Só junta o vermelho e o azul oh, oh, O medo que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior império